Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, eh, sumar-me a, a l'alegria de, del fallo del Tribunal Constitucional per 8 vots a 3, que és important també dir-ho, per 8 vots a 3 ha estat derrotada la postura cavernícola d'un partit que va voler tornar la història cap enrere, impugnant la igualtat de drets de totes les persones i la igualtat del dret a estimar com se vulgui i quan se vulgui. Per a mi és molt important este dia, com a ciutadana, com a persona progressista i, per tant, eh, ni tan sols la compareixença del senyor Cabré mos pot amargar el dia d'avui. Mm, efectivament, la democràcia i ser demòcrata no és, òbviament, despreciar aquell que no pensa com ell, si no és tot el contrari, respectar aquell que no pensa com uno, no? I, des de luego, no n'hi ha major despreci, no n'hi ha major despreci que negar un dret que fa feliç a les persones no obliga a ningú i no nega un dret a ningú. Això és un despreci democràtic. I això, jo m'ha referit com a cavernícola. Que vostès se senten al·ludits, i és una cosa ja de vostès, que tindran que tractar vostès amb els seus terapeutes. Però jo, això li dic algo del passat, això li dic poc democràtic. I eh, d'això estem parlant precisament quan parlem del pressupost, de qualitat democràtica, de drets, i que un conseller no pot vindre així a dir «Desgraciadament les coses no són com m'hauria agradat que foren». Perquè vostè està així per algo. Perquè vostè no pot vindre així únicament amb la seva impotència. Perquè un conseller no està per explicar-li als altres la seva impotència. Vostès estan per a canviar la realitat, no per a dir que la realitat és molt roïna perquè per això no, necess no se necessita ni un Parlament, ni un govern, ni un conseller ahir segut. Dígame vostè com pensa canviar aquesta realitat. No me diga que la realitat està molt mal. No me diga que el seu veí, que normalment estan en altres barris, no són veïns seus, està passant molt mal i que vostè ho sap, i que té una, un malalt d'Alzheimer en la família. Veritat que no, perquè això, per a una família que té una economia holgada, no és un problema. No és tant de problema, més enllà de l'emotiu, l'emocional, però no és un problema econòmic per a una família que té 400 euros d'ingressos sí que ho és. I això és el que vostès estan condemnant en aquests pressupostos. Perquè vostès, quan parlen de todo gratis i de mamandúrries, eh, que és el que diu la senyora Esperanza Aguirre, que vostès és que com són tan educats sempre parlen molt bé, eh? però hay que sentir-los, hay que sentir-los. Quan vostès parlen de todo gratis i de mamandurries, per, les, per els poros, el sura, el neoconservadurisme, de deixar a la gent caure, perquè vostès se pensen que efectivament són uns perdedors i no se mereixen res perquè aquí els únics que se mereixen algo, així, així els únics que se mereixen algo, així els únics que se mereixen algo, senyor Mari, tranquilícese, relaxese, relaxese, señor Mari, por favor, señor Mari, no, vamos a terminar, no falta llamar al orden a nadie si terminamos de Mire, déjate, disculpe. Señor Mari, señor Mari, vamos a tranquilizarnos todos. Es la, son las ocho de la tarde. No, Es señor Marí, señor Mari, ¿quiere usted que le llame al orden? Vamos a tranquilizarnos. Vamos a acabar, vamos a acabar la comisión como corresponde, dejando hablar a la, diputada. Cada uno ha dicho lo que ha querido. Vamos a acabar a la diputada y nos iremos a casa y cada uno tiene la sensibilidad donde quiere. Señor Marí, repito, yo no quiero llamar al orden a nadie en una comisión de economía que es muy larga y dura mucho muchas horas y que siempre ha sido una comisión de consenso. Vamos a dejar que cada uno diga lo que entiende que tiene que decir y vamos a dejarnos hablar. Señora Oltra, tiene usted tiempo. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Marí, ni a una teoría, y no me estaba dirigiendo a usted, me estaba dirigiendo al, conse al conseller, pero ni a una teoría neoconservadora, escrita, escrita, parlada, que té el seu, el, el, el, el, diguem, el seu naixement més fort i la seva fàbrica d'idees, en el Tea Party americà, que no m'ho invente aixina, que és la societat dels perdedors i dels que se mereixen coses. Això és aixina. I això, n'hi han rius de tinta escrits sobre això, que vostè, a més, això ho ha llegit perquè és una persona llegida. Eh? I aleshores, quan així se parla de tot gratis, s'està obviant absolutament que la gent paga impostos. Com que tot gratis? És que tindre un servei públic no és tindre tot gratis ni és una mamandúrria. És algo que els ciutadans hem pagat en els nostres impostos. I per això, evidentment, defensem un estat de benestar fort que garantisca els drets i el dret a igualtat i la igualtat d'oportunitats a totes les persones, que és tot el contrari del que defensen vostès i és tot el contrari d'este pressupost. Este pressupost deixa caure la gent vulnerable i dèbil. Per pobres, per discapacitats o per qualsevol altra circumstància que els situen en una inferioritat de condicions a persones que no han tingut eixa mala sort o no han tingut eixes circumstàncies en la seva vida. No és desgraciadament, m'agradaria que el món fora d'una altra manera. Vostès fan el món aixina. El món no és injust perquè és una desgràcia. El món és injust perquè gent que fa pressupostos com els fan vostès fan este món més injust. Això no cau del cel. Això no és una qüestió de fer. Ni és una qüestió de, de fer així la, la dansa de, de, de, cuando, cuando esto venga mejor el año que viene. Com que quan això vinga millor l'any que ve? No pot vindre millor si vostès fan això. El servei del deute s'ha duplicat de l'any passat a avui. S'ha duplicat. Senyor conseller, sap vostè quants pressupostos els queden a vostès duplicant-se tots els anys en esta tendència al servei del deute, que recorde, és pagar interessos, no amortitzar deute, pagar interessos, duplicat de l'any passat a enguany. Li queden tres duplicacions i mos hem quedat sense pressupost de la Generalitat. Li queden tres anys. Vostè me dirà, d'ací tres anys, com no anem a governar, veritat, ja a vostè igual li té igual. A mi no me té igual. A mi no me té igual. I als ciutadans no els té igual que vostès, en esta política, en un endeutament, perquè a més han, han trencat tots els tòpics, que la dreta governa és millor gestora, mentida. Jo a tot el món el, el vaig a convidar a vindre així a veure-los a vostès. Han demostrat una absoluta incompetència. S'han endeutat quan n'hi havia ingressos per damunt de lo que n'hi ha ara, molt per damunt. I vostès seguien endeutant-se. Vostès són una ruïna, però han arruïnat el, el, la nostra economia pública per ara poder desmantellar-la i per ara fer ideologia, que és el que estan fent, no economia. Clar que se pot fer un pressupost millor, perquè no li apreten les tuerques als que més tenen. Vostès tenen, tenen poder per a ficar impostos. Què posen? Tasses judicials, que les paga igual el senyor Botín que l'últim desgraciat. Paga la mateixa quantitat. Pugen l'IVA, que la paga igual el senyor Botín que l'últim desgraciat. Però els impostos directos, això no. Les s'hi cafa l'1%. Impostos al que contamina, això no. Ara s'han tret una llei que de, de rondó claven els tasses judicials en una doble imposició, les de Gallardón i els del senyor Cabré. Així el que vulgui justícia que se la puga pagar. El que no, el clot, no se ho mereix, és un perdedor. I si no, que haguera tingut diners. Això és el que fan vostès en el seu pressupost. No me parle de copago. En la discapacitat vostè sap que ja se paga. El que passa és que ara vostès ho van a descomptar de les subvencions i el que faran és tindre que duplicar les famílies el que paguen. El copago ja existeix, el que passa és que ara li van a canviar el nom. No mos enganyes, senyor conseller. És més, si vol, diga el que vulga, però no insulte la nostra intel·ligència. Este món és injust perquè vostès el fan injust.